Buenas tardes, Hoy vamos a hablar con Rosa Cid galante. Y como vamos a hacer una breve presentación, con cual, si tú consideras que hay alguna cosa que a mayores te apetece comentar, pues a introducimos sin ningún problema, vale? Eh, Rosa es licenciada en Geografía e Historia por la Universidad de Santiago, a su tesis doctoral foi eh, sobre a muller e educación en Orense nos años 1900, 1930, pero previamente esa era diplomada en Magisterio y e impartida, bueno, accedera eh, por oposición a dar clase en educación primaria, después a en secundaria. Sí, sí. E, bueno, un pouco froito de todo isto, supoñemos, e dunha paixón declarada uh -huh. pola didáctica, a metodoloxía do ensino e aprendizaxe e investigación histórica, dun rebumbio feito con estas tres cousas, imagino que sairía un blog, un blogue eh, que se chama Mulleres Orensas uh -huh e que comezou pois para agora 12 ou 13 anos, uh -huh. do que mm, si me gustaría que comentaras como surdiu, en que momento sentiches uh -huh. a necesidade. Pois, como ti ben dixeches, eu fixen a tese doctoral, eh, que se centraba no tema da, o acceso das mulleres ourensás ao ensino eh, primario, secundario e superior, nunha etapa, nunha etapa histórica de 1900 a 1930, onde o acceso á educación das mulleres pois, estaba moi vetado, era moi difícil, non estaba previsto que unha muller quixera exercer unha profesión, porque ela estaba destinada a casar e, a cuidar a familia. Entón, bueno, eu eh, nesa investigación eh, acudín a varios arquivos, eh, tiven que mirar que mulleres estudaran no Instituto Otero Pedrallo, eh, no arquivo do Otero Pedrallo consultei, mm, pois eh, direche que 800 expedientes académicos de mulleres que estudaron aí, eh, e puden tamén eh, comprobar que gran parte delas despois pediran un certificado para continuar os estudios na universidade. Uh -huh. Ben, en Santiago, ou incluso en León, ou incluso en Madrid. Entón, claro, a min isto para min foi un, un descubrimento, porque aparte de que eu xa sabía que tiña que haber algo, pero pensar que nunha cidade de Ourense, que é unha cidade tan pequena entre 1900 e 1930, ainda hoxe é unha cidade media, onde as ideas van fluindo moi lentamente, pois, claro, me, me enorgullecía uh -huh. pensar que tamén as orensas contribuíran a que as mulleres eh, abriran o seu camiño uh -huh. na historia e quixeran sair adiante. Bueno, pois, cando eu finalicei a tesis, que foi unha investigación moi longa, porque foi de 10 anos traballando nela, eh, ben porque eu tiña que compaxinala co traballo e ca vida familiar e que por certo tuve moita axuda a nivel familiar, porque afortunadamente na familia temos un ambiente onde nos promocionan as mulleres, uh -huh. e, pois unha vez lida a tesis sentín como, como un valeiro, o sea, me quedei como mm, unha sensación de decir, e ahora que fago? Vou deixar estas mulleres así, que me acompañaron durante dez anos, eses nomes que tiña retidos na memoria, patrocina Ernesto, eh, Paz Parada, eh, mm, eh, mulleres e mulleres que, que me foran guiando e sendo como un exemplo, porque eu decía para min, sería eu capaz de facer o mesmo que elas, nos, neses tempos, coller e dicir aos meus pais, eu quero estudiar, eu non quero quedarme nunha casa. Entón, bueno, pois eu dito, eu senti como un valeiro, E nese momento, bueno, continuei lendo, eh, pois, hasta que se me ocurriu abrir un blog. Dixen, eu non podo deixar que estas mulleres queden aquí, porque eu sei que unha tesis non a lé, non se divulga. No, naquele entre... momento non os igual máis, pero daquelas non. Naquelas sí. non, e digo, e que quedan guardadas aí nunha biblioteca. Mm, dixen, bueno, pois vou, vou empezar. E empecé, empecé ca, a, a crear as primeiras entradas. Teño que dicir que non sabía moito de, de, de como funcionaba un blog, Ajá. pero empecé a ensayar. Me acordo que a primeira entrada creo que foi a de a de Olimpia Valencia, que era esa muller que xa era coñecida, non? pero eu para min era unha muller que me, me gustara moito a súa historia, Corona González, que tamén mm, a mencionar a la tesis, outra muller, Blanca Calvo, que escribían en a nosa terra. Que estás falando de veciñas nosas, de, está, de Ourense, que Ourense antecesoras desta cidade. en Ourense. Que o que teña curiosidade por velas non ten máis que entrar no blog, que no máis. que por cento tes sí. 700 mulleres sí. xa recollidas sí. e publicadas, mm. e agora sí que che quería decir, sí. por escoller dúas ou tres que acabas de escoller, pero sí outras dúas ou tres mm. e un motivo por o que che resultaron a parte das que te acompañaron sí. ao principio mm. de das, madre mía, que vai ser difícil, das 700 difícil alguna referencia, algunha, pois por algo peculiar que o ir acumulando sí. tantas sexa especialmente destacada por algo que a ti che chegou, non porque fora especialmente sí. coñecida, mellor, uh -huh. pero que a ti che chegara máis, por sí, exemplo. Sí, hai veces que levas unhas grandes sorpresas, por exemplo, Francisca Franco, Eu estaba mm, mirando nas hemerotecas, unha constante buscadora de hemerotecas e de arquivos, e de repente atopo. Francisca Franco sale, da car sale do cárcere gracias á intercesión de Basilio Álvarez. E digo, pero como, como? Pero isto que é? E entón, mm, claro, esa información era moi pequena, tiña que ir a outra, remitirme a outros periódicos. Afortunadamente, ahora temos unha hemeroteca virtual que sí. nos axuda moito. E de repente empezou a reconstruir a súa vida, un pouco. Quen era Francisca Franco? e que era unha muller que, que estaba moi ligada e vinculada ao movimento agrarista, que non era unha muller especialmente... Porque a veces, cando mencionamos mulleres, parece que queremos a eruditas ou a intelectuales. Sí. Non, non, eu quero mulleres da, da pie, da calle. E entón me encontro con unha muller que se enfrentou ás autoridades locais do seu povo, e incluso aquí na cidade, pero con unhas protestas tremendas en contra das medidas que estaban tomando por, por motivos pois, do, do, dos impostos dos consumos, e nada, meteron no cárcere, estuvo presa. Entón, claro, iso enalteceu un pouco o movimento agrarista dos homes, que, que, que sobre todo o movimento agrarista estaba conformado por homes, sí. principalmente, as mulleres podían simpatizar, pero non, non estaban na liña, na primeira liña. Uh -huh. E cando vexo que hasta Basilio Álvarez se traslada a Coruña, fala co xuiz, e, e intercede por ela, bueno, pois é unha historia que me chamou moito a atención, pero además me chamou a atención porque unha vez que colguei a, a historia de Francisca Franco, pasado unha semana ou dúas, xa levaba dúas semanas, creo, ou unha, recibo un correo, un recibo un correo de unha eh, mm, bisneta dela, dando máis gracias as grazas por publicar a historia da súa... Eso que haces, no, doutoral non o terías conseguido. Eh, o claro, millor, porque non se enteraría. Bueno, foi unha, unha cosa que me, me, me emocionou moito. Empezamos a, a, establecer unha relación por medio dos correos e, e me deu máis información incluso. E, e bueno, por ela me agradeceu porque, claro, a súa, a súa non era coñecida. O sea, ninguén mencionara nunca a Francisco a Franco, é dicir, uh -huh. nadie sabía quen era, ahora sí, sí, sí. Entonces, pues visibilizar, eso, que é unha das eh, cousas que se nota na desigualdade, eso, a menor visibilización das, exacto. das mulleres. Mira unha cousa, Rosa, sí. no, no blogue hai, bueno, se incorporan moitas cousas, non é só isto que estamos a comentar de biografías, que ademais están por orden alfabético e se ve que hai moitísimas, uh -huh. 700 neste momento. Uh -huh. Hai tamén un rueiro da cidade con nomes uh -huh. de, de rúas de mulleres sí. e hai unhas aportacións que eu, eh, se entende que son máis personais uh -huh. e que teñen títulos como, por eso ah, sí. me parece que pode resultar atractivo, uh -huh. pero que desgraza vivir nun, nun mundo feito a medida dos homes, uh -huh. ou hai outro que se titula Matria, Ou hai un que a mí me chamou especialmente a atención e que quería o mellor uh -huh. pois recordar, volver e darlle aquí por, pois se alguén se anima a botarlle un vistazo ao blog. Uh -huh. E era a, a túa cidade das damas, sí. donde destacas Eh, bueno, hai unha frase moi bonita que igual nos vale, non te, se si te sentirás identificada, pero igual vale como para lembrar un pouco o tema, a situación na que sí. se vive, que os valores da humanidade alimentanse pola conciliación, e os pactos entre os seres que habitamos na Terra. Exacto. Eh, tú crees que esta é unha das chaves da, da posible futura esperanzada, esperada igualdade de xénero? Pois pues, eh, esperada e desexada. Esperemos que chegue antes. Pode ser conciliación e pactos entre os seres eh, humanos que eh, habitamos na Terra? Yo, eu Será penso posible? que sí. Teremos que chegar a eso. E o ser humano, eu, neses escritos dos que me falas, Aludo que o ser humano eh, ten que tender a, a perfección, a perfección moral e ética, unha perfección de, de buscar pois, un, un, pois, unha conciliación cos demais, é dicir, eh, mm, xa pasamos por moitas vicisitudes, moitos problemas na humanidade, E o ser humano seguimos caendo na debacle, na rivalidade, na conflictividade E o tema das mulleres eh, témola que tomar moi en serio, porque pensando que iba xa moi avanzado, nos dando conta de que non avanzou tanto, que quizá estábamos un pouco confusas, sobre todo as mulleres, e incluso a nivel xeral, de que conseguíramos já certas cousas. Eu neses escritos que poño aí, que a veces son maneiras de desfogar, penso que, que a humanidade nos, nos foi dando unha, serie, unha serie de concesións que como aquel xa nos chegan. O con isto xa é suficientemente cuberto pois o, as injustizas que se cometeron connosco. Podemos ir a podemos exercer un traballo, podemos acceder a unha educación, temos unha vida eh, máis libre, non estamos tuteladas por pais uh -huh. nin por maridos, xa, pero hai, hai outra serie de situacións que se están vivindo hoxe en día que, que non nos permiten ser libres aínda. Uh -huh. E esas situacións hai aínda que traballar moito nelas. E entón eh, temos que chegar a ese pacto. E eu son da idea de que hai que englobar os homes neste movimento. Non podemos ser só as mulleres. Te, teríamos que ser todas as que reivindiquemos e nos reivindiquemos. Pero o, a parte mm, mm, eh, da, o noso 50%, o, os homes tamén se teñen que integrar no noso movimento. E temos que facer un pacto e un de, de, de, de trato eh, para poder chegar a ser tratadas por igual. A ser tratadas por igual. Aquí non vale a forza, non, non vale decir temos menos forza. Non estamos vivindo nunha sociedade onde gana o que máis pode. Aquí temos todos formas de pensar, temos inteligencia suficiente ninguén é máis inteligente que o outro, ni menos os homes que as mulleres. Entón, bueno, pois, tenemos que, que ir camiñando neso. Eu, cada vez que pasa o tempo e, e me fago máis maior, parece que me estou volvendo cada vez máis... Porque pensei que avanzáramos máis. Uh -huh. e, e sufro coas noticias que escoito, que a violencia de xénero é algo que me, que me, me, me enerva, uh -huh. e co, co coa mm, desprotección das mozas cando poden, van pola rúa e poden ser asaltadas. En fin, que me, me, me, sito, me sito mal, sinceramente. Eh, dese futuro de igualdade forma parte moito, e moito se está reivindicando, eh, dar referencias ás mozas de mulleres que estuveron antes que elas sí. e que isto faltaba porque non había visibilidade. No teu blog están mulleres dende Lucy, sí. a Boa da Humanidade, de máis sí. de 3 millóns e medio sí. de anos, que sí. é un referente, porque sí. nos restos arqueolóxicos que se atoparon en mm. África se ve mm. todos os traballos que ela desenvolvía, sí. e por fin un resto arqueolóxico tan potente ten nome de muller, Mm, porque é unha sí, muller, sí, sí. e evidentemente somos a metade da población, claro. que chiño máis. Sí, sí. Eh, esta Hipatia, que Hipatia. antes a ser coñecida por películas por incluso, películas, sí. por todas as reivindicacións que se fan a nivel dende calquera mm. movimento feminista, mm. Gala Placidia, Gala Placidia, que forma parte desa historia de Constantinopla, sí. los imperios, la división, sí. todo isto. Mm o movimento francés que igual é máis des, sí. descoñecido que era el de Fam do século XVII que tuvo, tuvo referencias aquí en España tamén uh -huh. eh, Rosa Park, Clara Blanco Amor, Blanco Amor Victoria Ken, María Luz Morales María Zambrano, Dolores Ibarruri brrr, teríamos en este momento uh -huh. probablemente 700 polo menos de Ourense sí, sí. e varias miles do resto sí, do mundo sí, sí, sí, sí. non sei de todas formas no teu día a día como vives isto porque eh, engadimos que impartes clase na unidade de, de educación para adultos sí. que se chama ahora, antes era Ingabad e ahora se chama EPAPU. Vale, papu. para cando vexamos as palabras que saipamos a que nos, a que nos referimos, mm. que está no Couto, está na, no Couto, na rampa sí. de SAS, uh -huh. e non sei aí que percibes desto que fala, o que falabas das mozas, uh mm. -huh. na educación para adultos percibes ou falades ou de alguna forma che chega nova información de como está o tema de igualdade de xénero entre, as, entre os adultos actuais ou entre as adultas, no seu acceso á educación, non sei, podes nos comentar algo? Pois mira, eh, levo en Epapo, así para antes previamente mm. comentarvos, levo dous anos, eh, eu traballei moitos anos na laboral, e ali traballábase moito o tema da muller, mm, nas aulas, fora das aulas, eh, porque, bueno, considerábamoslo moi necesario dado que as redes sociais están facendo un flaco favor eh, moitas veces en este sentido porque hai unha serie de comentarios e bastante sexistas que circulan rapidamente uh -huh. polas redes. Mm, cando, me, cando cheguei á escola de adultos, mm, pois te vou dicir a primeira percepción que tive cando entrei no centro. E me levei unha gran sorpresa. Cando cheguei, atopei un centro que mm, todos os taboleiros e corchos que había estaban demorados demorado. Con lo simbólico. Eh, aparte de estar demorado, mm, había pois pues, mm, cantidade de, de rótulos, mensaxes eh, de, pois, pues, alu, que aludían ás mulleres e, e, e contra a violencia de xénero. Mm, o cal pois, pues, me deu xa eh, unha pista claramente evidente de que o centro está implicadísimo, uh -huh. eh, moi implicado, en, en, en mandar este mensaxe ás mulleres que van a ese centro e, por suposto, os chicos e mozos que van a ese centro. Eh, para tomar o tema con, por, por, en, con unha gran seriedade e relevancia, dado que se están producindo todavía moitos casos de violencia de xénero. En cuanto ás mulleres que ali temos, eh, alumnas e profesorado, mm, están moi mentalizadas. É verdade que temos nese centro un gran número de mulleres inmigrantes, porque están tratando de sacar o seu graduado e o seu bacharelato, pero mm, fano con moita dignidade Eh? É dicir, eh, se preguntas por que o queren, é porque elas queren traballar, queren incorporarse ao mundo do traballo, eh, queren dispoñer tamén das, de, de unha certa igualdade con respecto aos homes para acceder a postos de traballo. E, bueno, creo que hai bastante sensibilidade e, en torno, en torno á muller, non? E entón elas están convencidas de que, de que están aí para mellorar a, a súa situación social e, e demais. Indo a esa situación social, eh, e si, bueno, si tens un pouco visión, porque estando en contacto co mundo docente, e, bueno, sí. e co mundo da rúa, sí. eh, Donde consideras que están as principais eivas? As redes sociais en este momento poden ser un problema mal utilizadas. Consideras que ese é o principal, a principal debilidade da loita actual -huh. O principal enemigo, quero decir, sí. que hai que superar esas Eso estereotipos por... que parece que volven solo a través das redes sociais ou consideras no, que hai outras hai, aibas? Hai outras, hai outras. As redes sociais, mm, o peligro que teñen é a rapidez eh, co que se poden transmitir certos mensaxes. Eh, mm, a rapidez con transmitir estereotipos de mulleres. Hai un escrito que eu teño aí no blog tamén, eh, que aludo á belleza, non? É dicir, é verdade que mm, mm tamén eso percibía eh, tanto no instituto, nas mozas, mm, nas rapaces máis novas, como podo percibir agora, hai unha certa obsesión mm, por unha beleza eh, placentera para, para mm, a parella, non? É dicir, ese valorar o de fora máis que o interior. Entón, eh, eses estereotipos de muller perfecta, de, de muller eh, excesivamente eh, atractiva, eh, esa muller que, que ten a súa finalidade pois, ser bastante pois chamativa, uh eh, -huh. que, que me parece ben, sempre e cando pois, o, ela non desista de ser unha muller forte e de ser unha muller reivindicativa, é dicir, pode ser efectivamente unha muller bellísima, mm, preparadísima, pero que reivindique, pero non quero esa muller guapa, bella, para eh, querer gustar eh, e querer ser, mm, non dominada, pero si é atractiva para, para, outro. para o outro. E entón, uh -huh. eh, a veces a televisión pois, nos fai ver pois, certas modelos de muller que non me gustan que non, non me gustan e, e, e bueno, pois eh, pode ser tamén eh, programas televisivos que contribuyen moi pouco a que as nenas e as mozas pois teñan unha visión de que de que a muller ten que valerse por si sí mesma. Eu hmm. eh, non, non, non necesariamente ten que estar sempre mm, eh, disposta a que a queiran ou a, a, a, ou a, a gustar. Ten que gustarse a sí mesma e valerse por sí mesma. Uh -huh. Non nacer para ser querida e porque desde pequena lle diga, non, mira, que tú te tens que buscar o teu príncipe azul. Non, non hai príncipes, eres tú, fai tú a vida, des, mm, como queiras, pero non, non queiras buscar alguén que non sei, ese príncipe, os contos sí, sí, que sí. sempre nos transmitiron de pequenos. Están moi cambiados, xa, ah, os que, contos. <laughs> Afortunadamente, pero esas ideas que nos uh -huh. daban antes de del príncipe que te ven buscar, que te ven despertar, que te ven rescatar. Uh -huh. Rescátate tú, búscate tú e, e sé tú. Quería hacerte una última pregunta y siempre alrededor de ese blog que me parece fantástico porque un acúmulo de trabajo tan grande, tan grande o que estás a hacer con él, que me parece increíble, me gustaría saber. Muchas gracias. bueno, pues de todas esas mujeres que hay algún referente eh, a nivel incluso mundial y que te gustaría a ti entrevistar que me falabas antes de que vas de que mm. pensas que incluso mujeres actualmente, que no hay que que solo a historia, sino que también la actualidad que buscar esos referentes que mm. por suerte, están muy, muy visibilizados o bastante. Mm. Incluso en Ourense alguna mujer, pues, si está por ahí, sabes? Que eh, pues A ver, de a ver, de mulleres eh, de Ourense pues, bueno, así ahora de improviso, pues me pillas un poco así a contrapé, porque No, alguén Porque... que oiras comentar, por exemplo, uh -huh. falar de dunha labor que fai alguén uh -huh. e que tú di, pois, pues, ostras, estaría ben para o meu blog. Así como un... Uh -huh. Bueno, a ver, aí eu ando aí detrás de algunha xente todavía, bueno, a ver, hai certos periodistas que me gustaría falar con elas, E, Digo a nivel social, a coñecidas na cidade, non mm. sei se si te, algún activista, se si non, non, non, non te preocupes. Ya, no, a, ver, a, a, eh, nivel, a mm. nivel España, a nivel histórico, alguén a que non puideras aínda encarlle o arquivo <laughs> e pues, que pois saibas que está por aí, pero que non puideches. A ver, eh, a mí se me dices unha histórica que me gustaría, empezo por aí, sí, a ver se si sí. de repente despois me ven alguén outro a mente. Se me dices tú, de alguén, muller de, de, de, de España, que che gustaría que agora vivira e te poder Uh -huh. entre, Poder... Mira, a min habría dúas mulleres as que me encantaría poder sentarme con elas e falar moito. Unha é Dolores Ibarruri, Ajá. pasionaria, mm, me encantaría poder falar con ela. Non porque mm, non é cuestión ideolóxica, é cuestión do seu movimento, de como ela foi capaz de de chegar a donde chegou, eh, de, de irse a Rusia, de volver. Eh, despois tamén me gustaría moito Clara Campoamor, e na actualidade, na actualidade, espera, mm, ahora, a verdade é que me, me pillache Rosa así un poquinho a contrapié, pero se si pudera dicirche algo en, na actualidade, e ao mellor te sorprenderás, non me importaría falar con, con, con Merkel con, Ajá. me gustaría, me sí, gustaría no, no, moito eh, que, me, que, me, que me falara de, pues, da súa educación, de como se formou, dado que foi un... Eh, Angela Merkel foi un personaxe que en Europa, unha muller moi respetada, uh -huh. moi respetada, independentemente da súa ideoloxía, sí, do que fora, pero moi respetada en un mundo de homes, non? un mundo no que ela se desenvolveu. Eh, pois, Pois me pareceu unha muller moi íntegra, moi, moi, moi saber estar, moi que, que soubo poñer o pé igual que os homes. E entón, pois, me resultaba atractiva a vela. Me gustaban esas fotos, cando sacaban esas fotos <laughs> das grandes cumbres, ca súa chaqueta, así de color sempre ou vermella ou, ou verde ou incluso no medio entre tanto traxe negro sí. e, e, e digo, esta muller ten que ser moi interesante tiene que ser muy interesante. Pues pois y, con ela nos vamos a quedar. Pois pues nos quedamos. Pois pues nos quedamos con Angela, con Angela mm, Merkel bueno, sí. e, y que profitas máis. Y <laughs> gracias por haberme invitado, que saibas que, que saibades que o blog é para disfrute de toda a cidade. É, uh -huh. non, é para que estas mulleres son da nosa cidade e, e aí están, para recordarlas sempre. Moitas gracias por ese traballo. Gracias a vos. Gracias.